Allora, abbiamo imparato in primo, primi video come creare un orario di lavoro settimanale, come creare totale ore lavorate, straordinarie, malattie e tutto. Adesso proveremo di creare una griglia di orario. Per prima cosa dobbiamo inserire una colonna facciamo inserisci e la formattiamo come questa da destra. In questa colonna diamo nome turno. Ok. Dobbiamo crearci una nostra griglia. Per farlo selezioniamo questi due righe, ricopiamo, creiamo un nuovo foglio e lo incolliamo come valore. Adesso siamo pronti per creare la nostra griglia. Diciamo, primo turno, denominiamo mattina. Secondo, pomeriggio. Terzo, notte. Poi, ufficio. Pulizie. E cosa vi interessa a voi? cominciamo a dare gli orari. Postazione, diciamo operaio. E eh, non, e la copiamo su tutti. Non importa. Voi scrivete cosa vi interessa. Orario, mattina, dalle 6 alle 14 pomeriggio dal 14 al 22 sera 22 alle 6 di mattina okay. ufficio diciamo che inizia alle 8 fino alle 16 ok pulizie dare 17 fino alle 20 così abbiamo creato diciamo che tutti hanno lo stesso orario da lunedì a venerdì ok copia cene Invece sabato e domenica sono tutti di riposo, sì? Domenica riposo. E eh, questa griglia può essere personalizzata come vi interessa a voi. Intanto io ho fatto per darvi un esempio. Bene, adesso che abbiamo creato la nostra griglia, iniziamo a inserirla. Esci. Uh, Un'altra cosa che dobbiamo fare, denominare, dare un po' di, di nomi. La griglia di qua qua ecco. andiamo e la chiamiamo Ridia. Ridia, orario. selezionando all'interno senza le postazioni entrata e uscita andiamo nelle formule e facciamo un crea da selezione solo colonna a sinistra okay. cosa ci interessa ancora Vediamo se riusciamo a creare da selezione anche questa. Abbiamo griglia oraria, mattina, notte, pomeriggio, pulizia turno, vediamo se funziona tutto, se poi inserire. Qui nel B6 prima colonna inseriamo una convalida dati. Da elenco, origine con F3, diciamo turno. Ok. Cosa ci esce? Mattina, pomeriggio. Andiamo anche, aumentiamo un attimo per vedere meglio e le un grassetto. Bene. Adesso, nella direzione C6 postazioni, iniziamo inserendo una formula uguale cerca verticale apriamo lo wizard cosa cerchiamo il valore di questa cella dove scrive mattina, ma la blocchiamo sulle colonne che non vogliamo trascinarla e con, o con un F4 tre volte o se no con segno del dollaro. Okay. Dove la cerchiamo? Nella matrice tabella abbiamo creato la tabella griglia orario, allora con F3 selezioniamo griglia orario. L'indice, non sappiamo l'indice, allora un, inseriamo un'altra funzione che si chiama confronta e apriamo le due parentesi per poter aprire wizard di questa funzione cosa cerchiamo? La postazione e la blocchiamo sulle righe facendo un F4 due volte oppure segno dollaro. Dove la cerchiamo? Adesso vi faccio vedere. Nel foglio 4 la cerchiamo in questa riga dove scrive turno. corrispondenza e questa, questa sezione dobbiamo bloccarla. La selezioniamo e gli diamo un F4, così si blocca. Corrispondenza 0, esatta. Senza dargli ok, ritorniamo in cerca verticale e anche qua gli diamo un intervallo 0 o falso e questo significa che ci dà la corrispondenza esatta, trova una corrispondenza esatta. Ah, ok, cosa ci dà? Operaio, postazione di operaio. Anche qua aumentiamo un po', diamo un grassetto e vediamo se la formula funziona per tutte le celle. Trasciniamo cosa abbiamo ottenuto? Nelle postazioni le vediamo, le ore, come abbiamo cancellato tutto, dobbiamo dargli una formattazione. E gli diamo un formato, ora, così. Bene, cosa ci rimane da fare? Selezionare tutta questa riga e trascinare per tutti i nostri dipendenti. Facciamo copia cele, va bene. Vediamo se funziona. Era, se mettiamo pomeriggio, cambia orario con orario di pomeriggio. Mettiamo notte, cambia orario con notte e tutto funziona alla perfezione. Cosa ci rimane da fare in questo momento? dare una formattazione condizionale. Anche questa la facciamo prima sulla prima riga e dopo la trasciniamo. Dense a cele mettiamo una formula. Facciamo nuova regola e utilizziamo una formula per determinare eccele da formatare. E cosa diciamo? se questa c'è e togliamo il dollaro dalla uh, riga per poter trascinarla in giù è uguale a ah. la parola mattina allora gli diamo un formato giallo ok vediamo se funziona perfetto sulla stessa riga facciamo un'altra formattazione nuova regola se invece questa cella togliendo il blocco per le righe è uguale pomeriggio sempre fra le virgolette per capirsi che è un testo ok formato verde ok sempre nella stessa riga. Nuova regola. Se questa cella, senza il dollaro da, dalla riga, è uguale notte, tra le virgolette, diamo un formato blu. Ok. e di nuovo nuova regola utilizza una formula se questa c'era senza il dollaro RRI è uguale ufficio andiamo una formattazione facciamo un altro colore un po' più dolce Ah, ok e un'altra regola usiamo una formula spostiamo se questa c'era è uguale la parola pulizie vediamo un formato viola, vediamo. Mm, un verde elettrico, ah, ok. Vediamo se tutto funziona. Pomeriggio diventa verde, notte diventa blu, ufficio diventa rosa, pulizia diventa verde. Cosa ci rimane? Trascinare di nuovo questa formattazione per tutti i dipendenti. Ok? Solo formattazione. Ok. Vediamo se funziona. Diciamo che questo lavora mattina, dai, questo lavora pomeriggio, questo lavora di notte, questo fa le pulizie, questo lavora in ufficio di nuovo mattina pomeriggio e notte abbiamo finito la nostra griglia